avivamiento, orar o actuar. Hola a todos, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca, el fundador del Ministerio Luz de las Naciones. Y en esos días estaba leyendo algunos comentarios, se hablaba de avivamiento y algunos decían, bueno, se tiene que orar, se tiene que ayunar. Algunos decían, no, no se tiene que orar, no se tiene que ayunar, se tiene que ir por la calle, se tiene que ir a hablar a la gente, se tiene que actuar, se tiene que hacer algo. Entonces de allí me salió esta pregunta, avivamiento, orar o actuar. Y esta es la pregunta, porque muchos tienen este pensamiento. La Biblia dice que todo lo que vamos a, pedir al Padre, en el nombre de Jesús, Él lo va a dar. Entonces muchos dicen, tenemos que orar, tenemos que ayunar y tenemos que orar. María eligió la parte mejor, ¿no? Cuando se habla de, em, eh, de las hermanas de Lázaro. Y María estaba allí, sentada, ah, escuchando el maestro y por otro lado su hermana estaba trabajando, trabajando, trabajando y trabajando. Y Jesús dijo que María se había elegido la parte mejor. Y entonces muchos por esto piensan, bueno, lo, suficiente, lo necesario es orar. Pero muchas veces nos olvidamos que Jesús nos dio uh, un orden y nos dijo que tenemos que ir. E ir significa actuar, significa hacer algo. Entonces eso significa que tenemos que ir por la calle, ir en las familias donde hay problemas, ir en las habitaciones, ir eh, en los hospitales, ir donde hay problemas para poder orar por la gente, para poder hablar de Jesús, porque tenemos que ir. Entonces hay otra categoría de personas que dicen, bueno, entonces no, es, no sirve para nada orar, tenemos que ir. Pero la verdad es que tenemos que hacer las dos cosas. Tenemos que orar y tenemos que actuar. Porque la Biblia nos dice, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 31, que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denudo la palabra de Dios. Entonces, ellos que hicieron, no solamente oraron, sino que fueron y hablaron de la palabra de Dios. Pero antes de ir y de hablar, fueron a orar. Entonces, lo correcto, ¿qué es? Lo correcto es hacer las dos cosas. Por un lado, actuar y por otro lado, orar. O mejor, antes orar y después ir y actuar. El tema que la iglesia evangélica, en general, no ha acostumbrado a una vida de pasiva, donde solamente estamos allí, oramos y esperamos que Dios haga algo. Pero la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, nos habla de una iglesia activa, de una iglesia que va a actuar, de una iglesia que sí estaba orando, pero también estaba ah, predicando la palabra de Dios, estaba anunciando el regreso de Jesús. Entonces nosotros como creyentes, como discípulos, el día de hoy, tenemos que orar y también tenemos que actuar. Entonces, con esta pequeña eh, reflexión, quiero también eh, dirte que si quieres, si necesitas oración, aquí estamos para orar, y si necesitas entrenamiento para poder evangelizar, para poder escuchar la voz de Dios, si quieres hacer un percurso de discipulado, también estamos aquí para poderte ayudar. Entonces, ponete en contacto con nosotros porque lo, nuestro deseo es, eh, nuestro deseo más grande es lo de poderte ayudar a entrar en el destino profético que Dios tiene para ti. Un saludo y hasta pronto.